sou de Minas, uma cidade pequena, onde que a gente conhece todo mundo, se envolve com tudo. Eu sempre fui de igreja, gostava de fazer mutirão, gostava de trabalhar na, nas coisas. Quando eu cheguei aqui, estava naquela época né, da Eliana começando e tudo era mutirão. E eu já me encantei né, com aquela coisa. E ela foi uma da, a primeira mulher é, presidente de Associação de Moradores do Rio de Janeiro. Ela tinha acabado de se formar e ela falou, Helena, eu vou fazer um, um pré-vestibular comunitário. Eu falei, o que você fizer eu assino embaixo. O primeiro projeto foi o projeto Educação e a, a rede foi <laughs> se formando. Né? Eu sempre falo que por trás de qualquer conquista que nós temos aqui na Maré, tem mulheres por trás disso. Então, é muito importante nesse momento é, lembrar historicamente as mulheres que lutaram para ter a, a creche, para ter escola, para ter água potável, né, para ter um direito à habitação aqui na Maré. A Redes é uma organização que é, ela foi pensada desde o início para dar para ser um espaço, para ser um movimento que agrega todas essas lutas que nós tivemos na Maré ou nas diferentes favelas que nós temos aqui. É uma organização que nasce numa perspectiva, de fato, de tentar criar uma transformação real na Maré. Né? Desde que eu cheguei na Maré, né, que eu ouço falar desse histórico né, das lutas das décadas de 80 e 90 por melhores condições é, habitacionais, de saneamento básico, de educação, de saúde. E eu sempre ouvi falar né, do protagonismo das mulheres nessas lutas, né? E eu percebo que hoje a Redes ela tem um olhar de, trabalhar o papel das mulheres é, na sociedade, de criar condições para que as mulheres estejam cada vez mais bem colocadas, e especialmente a Casa das Mulheres, acho que se consolidou, né? Nesse espaço concreto, físico, né? Nós temos o, também a curadoria do, do Festival de Mulheres do Mundo, né? A Redes promoveu um evento incrível né, em 2018, onde as mulheres pudesse, puderam se ver, se ouvir. A gente teve participação de mulheres de, de várias nacionalidades, de vários é, lugares do Brasil e da própria cidade. Então, é um evento desse, né, tendo a curadoria de uma instituição da favela, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Isso para a gente foi muito significativo. Né? O que a Redes oferece, para mim, é um orgulho ter uma instituição dessa dentro da Maré e eu estar trabalhando aqui dentro da Maré como moradora também da Maré. Para mim representa várias coisas boas, porque dentro da comunidade né, da Maré tem várias coisas assim de curso que você lá fora tem, mas é pago, você não consegue pagar. Tem o espaço normal do, ali dos usuários também que eles recebem, abraça eles, entendeu? Não tem aquele preconceito. As pessoas também que recebem a gente, né? Abraça a gente também é legal. Eu vejo a força das mulheres muito grande nesse processo todo. Agora acho que tem até mais homens, mas no início era praticamente mulheres, né? É muito, são muito poucos homens, né? Porque também a gente tem que dar uma, uma palhinha. É uma chance. Né? <laughs> É uma chance, né? E nós dois moldaram minha cara, minha voz, uso pra dizer o que se fala feliz no vão, o triste é força que me bate.